クリーニングはどんな言語ですることもできますそしてクリーニングというのは内容的にはすべてがごめんなさい、許してくださいと言っていることなんです。そしてその目的はただ一つ、あなたがゼロの状態、無の状態に戻ることです。 to zero or to nothing. それ以外の何者をもあなたを無の状態、ゼロの状態に戻してはくれません。So your only task in this lifetime is to get back to nothing. そしてあなたがこの人生を生きている唯一の務め、それはあなたがゼロの状態に戻るということです。And so the only purpose of Ho'oponopono is to get you back to nothing. そしてこのポノポノをやっていく目的はただ一つあなたが無の状態ゼロの状態に戻るということなんです。in the void you will find enlightenment. なぜならばこの無の中に初めてあなたは悟りを見出すことができるからです。What do we mean by enlightenment? じゃあ悟りというのは何を意味しているのでしょうか I mean, everything that's perfect, right for you, right relationship, right sources of income, right environment, everything you need is already in the void waiting for you. それはつまりあなたにとって完璧なもの、えー、例えば正しいふさわしい人間関係とかふさわしい収入とかあなたにとってふさわしいもののすべてがそこに待っているという意味。So the cleaning process is the art of being nothing. そしてクリーニングのプロセスというのは無であることの技術なんです。If the art of being void, つまり無である、えー、ということの技術です。It's the art of being zero. ゼロであることのすべなんです。And only in zero or only in the void, only in nothing will you find whatever is perfect and right for you. ゼロの状態、無の状態、その え虚空の状態で初めてあなたにとってふさわしいものを見つけることができます。The only purpose for you to be on this planet is for you to return back to nothing. あなたがこの地球に存在している目的はただ一つ。それはあなたが無に戻るということなんです。So Buddha came and Buddha said purification process. で、ブッダが生まれて、ブッダは言われました。え浄化のプロセスのこと。 Jesus came and Jesus said, not only purification, but you have to let go and let God. そして、えー、イエス・キリストが生まれて、そしてキリストは言いました。浄化だけではなくて、あなたが手放して神に任せなければいけません。 I'm going to do it in Hawaiian. Ogao nuka i, kua mai a mai ka poi lama lama. Ogao ha, ka ola. Ogao nuka poho, ke ka ele ma waho a e no kai a pau. Ka i, ke kino iho na mea pau. Ka i ku u pi o ana anoi noi, ma waho a e no kai a pau. Ka ho o mau mau o nama Amen, amen, pā. O wāo no ka hō, a me ka hā, he huna kamakani, nahi, nahi, ka hua huna o kumalipo o wāo.